Let's just keep going. Let me start. Let me start. Το όνομά σου φίλε, πες το όνομά σου ρε. Το όνομά σου να μάθουμε ρε, το όνομά σου. Πώς σε λένε ρε. Πες μας χάσει ρε. Γράψτε μας. Το όνομά σου φίλε, πώς σε λένε. Τον άνθρωπο το λέει τον άνθρωπο ρε. Εγώ δεν ανάγκασα να κάνω την κρατή. Άντε μαλάκα. Μάγκες. Μάγκες όλοι. Ουρανό μάγκες. Thank you. νομίζω είναι. Ούτε και γι' αυτό Το όνομά σου πες! Τα καμπούκια Dico noi sono bala. Anche bala Και τελικά μαζώσαμε θα εδώ κοντά και θα το άτομα Δέκα φρύλα, έκανε αρρώστια. Φυγάδε και καλά το κατέβασε το φλάσ, είναι τρελαμένη, ποτέ δεν ξέρεις πόνο γενικά το κάτω. Ναι, ναι, ναι.